Estamos subiendo una pequeña colinita hacia el sector de Namsan Tower, que es esa de ahí. Es muy bonito, es como tipo Cerro San Cristóbal y hay unas vistas de Seúl increíbles. Esto de noche debe ser bien bacán, pero ahora el día está muy bonito, así que también es muy muy bonito visitarlo. Stefan dice que esto está lleno con... Los árboles son súper frondosos y verdes en verano, pero <laughs> estamos en invierno. Así que... Bien bacán. Namsan Tower.